наши великолепные участницы во всем сиянии своей красоты. Конечно, жюри будет трудно выбрать королеву праздника, ведь каждая сегодня блистала, была самой артистичной. Но конкурс есть конкурс, и на сцену мы приглашаем председателя жюри Волкову Наталью Михайловну. участницы. Самые терпеливые зрители, которые остались в зале. Большое вам спасибо. Девочки, вы сегодня подарили нам истинное наслаждение. Впрочем, как и всегда это бывает каждый год, да, мы каждый раз просто очаровываемся вами. И вы с каждым годом все интереснее и интереснее делаете свои выступления и свои номера, уже, наверное, с учетом да, того, что было в прошлом году. Здорово, молодцы. Каждый из вас старался, каждый из вас был особенен и неотразим на этой сцене. Конечно же, огромное спасибо родителям, которые помогали вам. Потому что без их помощи, наверное, бы не получилось бы вот того, что получилось, да? И, конечно, большое спасибо коллективам классов, которые поддерживали участниц, которые принимали участие в ваших выступлениях. Спасибо вам большое. Это здорово, когда весь класс поддерживает своего участника. Молодцы, давайте мы классом поаплодируем. Молодцы. Ну и э, все-таки это конкурс, да, поэтому э, так или иначе должны быть результаты. Но вы знаете, как и в прошлом году, в этом году мы решили, что ни одна из участниц не уйдет отсюда без победы. Обязательно в какой-то номинации, но победа у участницы есть. Итак, пусть у нас мужчина вручает грамоты, у нас э, награждается Куваева Екатерина, победитель в номинации «Мисс зрительских симпатий». Мы отдаем именно эту номинацию, потому что не растерялась, потому что нашлась на сцене, потому что первый раз. Победитель в номинации «Улыбка» «Мисс Улыбка» Свердликова Дарья. Дашуль, улыбайся чаще. оригинальность. Рябова Елизавета. победитель номинации «Мисс Грация» Студенова Алина. Победитель в номинации «Мисс Очарование» Смирнова Марина. Суммы. Серожева Алина. И я приглашаю сюда победительницу прошлого года, мисс Осень прошлого года, Власову Надежду, которая оденет корону. Возьми, пожалуйста, свою корону, да. Которая оденет корону на голову мисс Осень 2016. Победителем становится Гордеева Ангелина. большое. И я вас приглашаю уже на традиционную общую фотографию. Всех сюда, вот на порожке нашей школы, на сцену. Э, пожалуйста, все сфотографируйтесь, участницы конкурса. Спасибо зрителям!